こんにちは、トーマです、えー、今日はこれから介護を始めようと思っている人、もしくは、えーと、と介護を始めたばかりの人のためにちょっと話したいなと思っています。そもそも介護は昔から誰でもできる仕事と言われてきていますが、これ本当なのかっていう話なんですね。 結論から言ってしまえば介護は誰でもできる仕事っていうのは間違いではありません例えば資格がない人でもできます自宅で介護をしている方もいますし資格がなくても介護の仕事を始められるっていうのがあるからこれ誰でもできるっていうふうにはなるんですけどもじゃあ、え資格がある人であったり経験が長い人と同じことができるかっていうのがここの、えーと違う部分なんですね。 あの長く介護の仕事をやってきた人からすると誰でもできるなんてふざけるなって思うところもいっぱいありますし自分たちと同じことができると思ってんのかっていうのも正直なところはあると思いますだけど介護を始めることは 誰でもできるんです十分な形でできるかっていうのはまた違う部分になるのでそこの違いがあるっていうのをまずは認識をしてほしいと思いますじゃあ何が違うのかっていうところなんですけども、まあ、よく介護で言われる 3K ですねきつい汚い危険っていうところであるんですけども まずきついっていうところは当然始めたばかりの人は何をどうしていいかわからないと思いますし動き方っていうのも人それぞれ特性があったり、まあ、体力や力によっても違うものがあります覚えることもいっぱいあるなので当然最初のうちはきついですしこれベテランになっても当然大変なことはいっぱいあります16時間で夜勤やれば長いですし まあ、認知症の方であったりちょっと体が重い人の介助をやるときは当然きついと思うと思うんですけども介護の技術慣れがあるところでやりやすい部分もあるんです汚いっていうのも排泄物を触らなきゃいけなかったり汚れてるところに率先して手を、えー、と持っていかなきゃいけないこともいっぱいありますだけどこれ別に介護の仕事だけじゃありませんのであの介護だけが汚い仕事というふうには思わないでください 危険っていうところですね認知症の方で中にはあの杖を振り上げてしまう人やあの職員を噛みついてしまう人とか、まあ、あの手を挙げてしまう人っていうのもいっぱいいます、まあ、そこはあの職員が受け止めなきゃいけない時もあれば当然あのそこからちゃんと離脱しなきゃいけないこともあるんですけども大事なのはそうならないための認知症の対応であったり人としての まあ、プライドですねそこをしっかりと守る対応ができるっていうことだと思います技術知識あとは考え方とかやり方っていうのを知っている人がやっぱりプロの介護士として長く今もやっていますしこれから介護をやろうと思っている人には学んでほしいと思うところですそのために介護の仕事は最初は先輩職員とか 役職者がついて教えてくれる環境もあれば YouTube であったり、インターネットを探せばこの人にはこうしてみるといいとかこういう解除の仕方があるとかそういうものが今はいっぱい調べることはできますこれから介護を始める人も 今もうすでに始めた人もまずは自分がどんな介護をしたいのかどんな介護士になりたいのかっていうのをしっかりと持ってみてくださいそれによって何を学ぶべきかどうやって学ぶべきかっていうものが見えてくると思います全 YouTube で介護で動画を出している人もいっぱいいるのでそういうのを見て学ぶっていうのも一つだと思うのでよければ参考にしてみてくださいありがとうございました